Bueno, resumiendo, eh, beatbox, instrumento, beatbox, diversión, música en tiempo real, en cualquier espacio, en cualquier momento, sin necesidad de cables, baterías o transporte. ¿Por qué? Porque lo llevamos de serie. Utilizar la boca para algo más que besar o, yo qué sé, lavarnos los dientes. Digo yo. Besar o lavarnos los dientes. No, it, <laughs> that's the real shit, man. Listo. What's up? What's up, man?